kuidas te, äh, Siim Ilves rääkis äh, äh, päikseautodest. tere, mina olen Karolin ja ma olen startupi Mastermindi asutaja ja ma osalesin ka esimeses Vista lennus. ja ma arvan, et minu soovitus selle Vista lennu lastele on, et kuna prototüüpimise teekond on väga-väga pikk, Äh, siis äh, ära anna kunagi alla ja et sul on vaja kannatust, kuna kõik asjad ei pruugi toimuda kohe esimesel korral, nii et sul on vaja testida, prototüübida, testida, prototüübida ja küsida nõu.